નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો તારીખ અગિયાર પાંચ બે હજાર ત્રેવીસને વાર ગુરુવારના આ વિડીયોની અંદર આપણે રાજકોટ માર્કેટયાર્ડના તાજા બજાર ભાવ જાણીશું તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો પણ તે પહેલાં દરરોજ દરરોજના તાજા બજાર ભાવ જાણવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો તો ચાલો જાણી લઈએ આજના બજાર ભાવ કપાસ પંદરસો ચાલીસથી પંદરસો ત્રાણું ઘઉં લોકવન ચારસો સત્તરથી ચારસો ચોસઠ ઘઉં ટુકડા ચારસો તેવીસથી પાંચસો પચીસ જુવાર છસો અગિયારથી આઠસો ને ચાલીસ રૂપિયા બાજરી ત્રણસો પંચોતેરથી ચારસો ને પંચોતેર તુવેર ચૌદસો પંચોતેરથી અઢારસો નવ શેણ્યા આઠસો એંશીથી નવસો અઠાવન શેણ્યા સફેદ પંદરસો પચાસથી બાવીસો ને બે રૂપિયા અડદ ચૌદસો પચીસથી સોળસો ચોર્યાસી મગ સોળસો પચાસથી સત્તરસો સાઠ કળથી બારસો પચાસથી પંદરસો દસ સિંગદાણા અઢારસો પચીસથી ઓગણીસો ને ચાલીસ રૂપિયા મગફળી જાડી તેરસોથી પંદરસો પંદર મગફળી ઝીણી બારસો એંશીથી ચૌદસો ત્રીસ તલ છવ્વીસો પાંચથી એકત્રીસો પચાસ એરંડા એક હજાર પચીસથી અગિયારસો ને બ્યાસી રૂપિયા સોયાબીન નવસો પંચોતેરથી એક હજાર એકવીસ સિંગફાળા તેરસો દસથી સત્તરસો નેવ કાળા તલ પચીસો પચીસથી અઠ્યાવીસો ને વીસ લસણ પાંચસો સિત્તેરથી બારસો ને નેવું રૂપિયા ધાણા અગિયારસો એક્યાસીથી તેરસો પચાસ મરચા સૂકા પચીસોથી ચાર હજાર ધાણી બારસો એકવીસથી ઓગણીસો વરિયાળી અઠ્યાવીસોથી આડત્રીસો રૂપિયા જીરું આઠ હજારથી નવ હજાર એકસો રાય એક હજાર પચાસથી બારસો પચીસ મેથી એક હજાર વીસથી પંદરસો સાઠ ઈસબગુલ પચીસોથી તેતાલીસો ને તેવીસ રૂપિયા કલોજી ઓગણત્રીસો એકવીસથી બત્રીસો ચોસઠ રાયડો આઠસો સાઠથી નવસો ને સાઠ રજકાનું બીજ ચોત્રીસોથી ચુમ્માલીસો ને દસ ગુવારનું બીજ અગિયારસો વીસથી અગિયારસો ને ચાલીસ રૂપિયા